परिश्रम करने वालों आज गर्न कर लो को हे सब परिश्रम करने वालों आज गर्न कर लो को वही तेरा रख छक है वही रख वाला वही तेरा सब कुछ है वही तेरा रक्षक है वही रखवाला वही तेरा सब कुछ है हे सो परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको हे सो परिश्रम करने वालों आज ग्रहण कर लो इसको जहाँ तुम जाओगे वहीं तेरा यीशु है जहाँ तुम रहोगे वहीं तेरा मसीह है जहाँ तुम जाओगे वहीं तेरा यीशु है जहाँ तुम रहोगे वहीं तेरा मसीह है ये सब परिश्रम करने वालों जिक्र न कर लो इसको हे सब परिश्रम करने वालों आज कर कर लो इसको परिश्रम करने वालों आओ यीशु पास यीशु तुम्हें देता शांति और विश्राम परिश्रम करने वालों आओ यीशु पास यीशु तुम्हें देता शांति और विश्राम हे सब परिश्रम करने वालों आज कर्म कर लो इसको ये सब परिश्रम करने वालों आज कर्म कर लो इसको तेरे लिए मार गया तेरे लिए गाड़ा गया तेरे लिए ही ओ फिर से जी उठा तेरे लिए मारा गया तेरे लिए गाड़ा गया तेरे लिए ही ओ फिर से जी उठा ये सब परिश्रम करने वालों आज गर्न कर लो इसको हे सब पर शर्म करने वालों आज गर्न कर लो इसको वही तेरा रख छके है वही रखवाला वही तेरा सब कुछ है वही तेरा रख सके है वही रखवाला वही तेरा सब कुछ है सब पर शर्म करने वालों आज गर्न कर लो इसको हे सब पर शर्म करने वालों आज गर्न कर लो इसको